muy dispuestos estuvieron, inspirando el mundo con su gran valor. Seremos valientes del Señor, cambiando el mundo alrededor, compartiendo la promesa que las nubes Hoy sigamos su ejemplo compartiendo el Evangelio con servicio, amor, bondad y oración. Seremos valientes del Señor, cambiando el mundo alrededor, compartiendo la promesa que las nubes ya